يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا لا لا فرحة لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا that's it. علي افعلهم الخال ونعم ووافي كفو ورجل سنافي خيرك ما الغيث صافي والليلة فرحك ذي هنادي هنادي هدي هنادي هنادي يا فرحة العود تبقى يمسك بلادنا يا درعي يا مسدا والليلة فرحة كبيرة يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا والليلة فرحة كبيرة يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا الليلة فرحة كبيرة مبروك لك الورد افعالهم فالعلالي الليله فرحه كبيره يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا لا الليله فرحه كبيره واعمامك العز والجود المدح في مثله زودون هنادي هنادي هنادي هنادي يا فرحة العودة